What's up mga sir? Ang ganda natin view Try tayo Tayo ay mag re-review ng cloud wheel So gamit natin siya ngayon Ginagamit ko siya for one day already Sarap! Gabi! Napakasarap ng cloud wheels unang pinakamasarap sa cloud wheels yung extra ng curb mo extra curb mo because nung ano niya nung convex na gulong so pag nagto-turn ka talaga mas kumakapit yung nagigrip mas nagigrip yung gulong mo so sa hill ascend naman babagal kayo kasi napakabigat ng cloud wheels so nabawasan yung inyong power pag akyat And sa vibration, next thing is vibration. Totally zero vibration na makukuha mo. From 100% vibration sa street wheels. Sa cloud wheels, wala kang makukuha ang vibration. so ang cloud wheels ay maganda pag uh, ang dinadaanan mo is more on pavement I suggest mag cloud wheel ka kunin mo yung cloud wheels at maganda yan para maprotekta mo yung hub motor mo sa vibration pero kung puro kayo sa street I don't suggest na mag cloud wheels pa kayo kasi ang cloud wheels is uh, more traction so ang mangyayari sa inyo niyan is uh, ah, nag-exert ng more power yung hub motor nyo So yun yung sinasabi nilang nababawasan yung mileage ng mga naka cloud wheels which is I experience pa uh, sa tatlong araw ko nang ginagamit ang cloud wheel nabawasan talaga ako ng milyahe kasi nag exert ng malakas na effort yung hub motors kasi sa traction na binibigay niya sa kalsada kinuha ko yung cloud wheels kasi ang dinadaanan ko lagi is mostly pavement so kung ikaw ay street lagi wag, I don't suggest na mag cloud wheels pa kayo mag stick kayo sa street wheels So again, kung nagda-drive kayo sa rough roads, or mga any terrain cloud wheels pero more on street street wheels